alam niyo po, mga minamahal, ipapauna ko na sa inyo. Hindi po kontra ang salita ng Diyos sa pagiging mayaman. Hindi po kontra ang salita ng Diyos na maging masagana ang iyong buhay. Actually po, kung pag-aaralan natin ang Biblia, that is actually the intention of God. Ang gusto po ng Diyos, maging maginhawa ang buhay natin, maging masagana ang buhay natin. Kung Diyos ang tatanungin, ang gusto niya, tayo po ay managana sa ating buhay at siya pa nga po ang pinanggagalingan ng kayamanan. Amen? Pero may mensaheng dapat maintindihan po tayo. Kumbaga, ano ang silbi ng kayamanan kung mapapahamak naman ang kaluluwa natin? Tingnan muna po natin bago tayo magpatuloy ang Mark 8, 36 and 37. Mark chapter 8, verses 36 and 37. For what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? For what man shall give in exchange for his soul? So ipinapakita po ng salita ng Diyos, ano ang silbi ng lahat ng kayamanan, maging lahat ng kayamanan sa mundo, kung mapapahamak naman ang kaluluwa mo. So nawa, pakinggan po ninyong mainam sapagkat sa katotohanan, ang tao sa tipikal na kalagayan, natural lang na ang gusto natin, guminhawa ang ating kinabuhi, gusto natin ng daghang panalangin sa ating kinabuhi, pero mga minamahal, ano po ang silbi ng lahat ng ito? Kung ikaw pag namatay, hindi mo alam kung saan pupunta ang kaluluwa mo. I remember King Solomon. In the book of Ecclesiastes, lahat ng gugustuhin ng tao, naranasan niya. King Solomon experienced almost everything na gugustuhin natin bilang tao. Kung ang pag-uusapan, position and power. Yung pong mataas na posisyon, hari po siya. Eh. Yung kapangyarihan, being king, being in that position, wow, he's very powerful. Kung pag-uusapan po natin mga minamahal, yung pong tinatawag na popularity and prestige. Hindi po ba? Position and power. Ibig sabihin, mataas na kalagayan, kapangyarihan, okay? Popularity and prestige. Ibig sabihin po, yung sikat ka, yung kilala ka. Okay? Isang maganda halimbawa dyan, mga artista, di ba? So, pero si King Solomon, naging popular. So siya po ay nasa mataas na posisyon, meron siyang kapangyarihan, siya po'y popular, kilala po siya, at meron pong tinatawag nating prestige, mga kapatid, at isama pa natin ang pleasure. Almost all the pleasures of this world, King Solomon experienced that. Lahat ng kalayawan, sarap ng buhay sa mundo, masarap na pagkain, lahat ng bisyo, puposible po na mailarawan po natin that King Solomon experienced everything. Position, power, popularity, prestige, pleasures, even possessions and prosperity. Yung dami ng tinatangkilik, yung kasaganaan, di ba? Yung pong possessions and prosperity. Makikita niyo po na sa Biblia, tinuturo na si King Solomon sa kanyang panahon, ikinukonsider na pinakamayaman. Pero alam niyo po, yung posisyon, yung power, yung popularity, yung prestige, pleasures, possessions, prosperity, lahat ng yan napa sa kanya. Pero alam niyo po ang sabi niya sa aklat ng Ecclesiastes, walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan. Ang lahat ay walang kabuluhan. Pag hindi mo naintindihan, yung sinasabi ni King Solomon, parang ang hirap tanggapin. Di ba? Ang ganda ng posisyon mo, may kapangyarihan ka, sikat ka, di ba? Nandoon yung masasabi nating prestige, yung pleasures, di ba? Possessions, dami ng pag-aari, tinatangkilik, yaman, kasaganaan. Tapos sinasabi niya, walang kabuluhan ng mawalang kabuluhan. It is good for us to understand the context. Magandang maintindihan natin kung ano po yung pinupunto ni King Solomon na bakit niya sinasabing walang kabuluhan. Alam niyo kung bakit? Yung kanyang ideya, nung isinulat po niya ito, ang binibigyang pansin po niya ay ang buhay na wala sa Diyos. Yung buhay na malayo sa Diyos. So King Solomon is simply saying that everything without God is nothing. Amen? Anumang bagay sa buhay na ito ay walang kabuluhan kung ikaw ay malayo at wala sa Panginoon.